Revisamos otras informaciones. Las organizaciones sociales de El Alto eligieron a Mabel Monge eh, como candidata a la primera senaduría por el movimiento al socialismo. Va a ser proclamada este martes. Que la compañera eh, doctora Mabel Monge pueda reemplazar a la compañera Virginia Velasco para la senaduría número uno. En ese sentido, la ciudad del Alto está, ha propuesto y así ha definido de manera consensuada a la compañera Mabel Monge. De esa manera, la Federación de Juntas Vecinales y la Central Obrera Regional de la Urbe Alteña anunciaron esta mañana en la Casa Grande del Pueblo que la exministra de Medio Ambiente y Agua, Mabel Monge, fue elegida como la nueva candidata del Movimiento al Socialismo a primera senadora por la paz, en reemplazo de Virginia Velasco. Va a haber una proclamación a la primera senadora, senadora de la ciudad del Alto de la Paz, a la doctora Mabel Monge, en la segunda sede de la Central Obrera Regional ubicado en la avenida Fuerza Aire de la ciudad del Alto de La Paz y todos todos los hermanos, hermanas de los 14 distritos de la ciudad del Alto están convocados y así también han convocado todas las organizaciones afiliadas a la Central Obrera Regional. Mabel Monge reemplazará a Virginia Velasco, quien a finales de julio renunció a su postulación para las elecciones generales del 20 de octubre próximo. Monge será proclamada el día martes de la próxima semana en la ciudad de El Alto. Hubo seis eh, personas, seis mujeres, seis líderes de la ciudad de El Alto que han estado en lista sin embargo, la mañana de hoy, con la presentación o con, la discusión que se ha tenido con la FEJUVE, como también la Central Obrera Regional del Alto y, y todos sus afiliados, se ha definido finalmente que sea la ex ministra de Medio Ambiente y Agua, la doctora Mabel Monge, quien además es salteña, una mujer de trayectoria y también militante de este proceso, quien seguramente va a dar la lucha para este primer puesto.